Boas estresadas, somos Antía e Alberto e volvemos unha vez máis que a nosa sección Non se estrese. Neste vídeo imos falar sobre a Grey Rape, que traducido no noso idioma significa violación gris. A simple vista parece algo estrano, pero é un tipo de sexo que se atopa entre o consentimento e a negación. Que quere decir eso? Iso é porque non existe un non expresado, pero tampouco existe un sí. E onde xurde este termo? Pois nace no 1996 na Universidade de Brown, en Rhode Island. Xurde para poder explicar a acusación de violación dunha estudante cara a un estudante da mesma universidade. O Departamento de Justiza dos Estados Unidos calcula que unha de cada cinco mulleres universitarias serán violadas nalgún momento da súa carreira universitaria. E como nove de cada dez coñecen o seu atacante, a metade non consideran que é unha violación. Temos que borrar das nosas mentes as violacións que nos ensinan nas películas nas que hai violencia extrema, como golpes. E cales consideran que son as causas do rei rei? As persoas expertas pensan que as costumes culturais na maneira de relacionarnos sexualmente que nun principio parecen liberadoras para ambos os dous sexos, quizás non xan tanto. No artigo, un novo tipo de violación nunha cita da escritora Laura Sesión Steps, di que a definición de violación gris chegou a incluir experiencias sexuais lamentables e decisións tomadas baixo a influencia de drogas ou alcohol. Ese espacio temporal é o que se chama zona gris. A escritora Reina Gatuso ten claro que esta zona gris a miúdo serve para minimizar ou descartar a violencia nas parellas e evitar así toda responsabilidade. Por outro lado, Amanda Sileo, colaboradora da revista feminista Bast, é máis rotunda. Afirma que a zona gris foi construída por unha sociedade inmersa na cultura da violación polo que non debería existir. Sileo afirma que as mulleres non teñen unha comunicación aberta durante as relacións sexuais porque se senten inseguras e afirma que se a túa parella non se mostra entusiasmada por unha nova actividade sexual, por exemplo, unha nova postura, non está consentindo. Engade si leo que un gran exemplo de como un home heterosexual entende perfectamente onde están os límites sexuais e o consentimento mutuo é cando intentas meterle un dedo no cu nunha relación sexual e el se molesta. O peso de calquera tipo de agresión sexual, teño nome que teña, recae nas mulleres, facendo que a culpa asinale e se autocastiguen polo sucedido, con frases moi habituais como estas. Se non fora esa cesta, isto non teria ocorrido. Se non puxes ese top tan curto e me fora con ese tipo... Temos que ter claro que este tipo de cousas son sempre responsabilidade de que las fai, non de quen as recibe. Ou acaso se vas pola rúa e che rouban, é responsable ti Esperamos que vos gustase o vídeo sobre Grey Rape e ata a próxima. Chao!